رب نے فرمایا، آسمان پانی برسائے گا اور زمین سونا اگلے گی۔ اقرأ و ربک الاکرم الحمدللہ زمونږ د مشرانو حضرت مفتی صیب او د هغوی والد صیب مونږ ته دا ښکلی ګلشن روان کړی دی، مدرسه روانه کړې ده، هغه نقد میوه او ثمره تاسو مخکې راغله او انشاءالله اب جڑے رہیں گے نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے مدرسہ ہمارا ہم مدرسے کے رب نے فرمایا اقرا تم مدرسہ کا دامن چھوڑ لو وہ رب اکرم میں اللہ تمہیں دنیا میں رزق حلال عزت و کمال کی دولت سے مالا مال کر دوں گا اور تیرا گھر دنیا میں امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا دو میں ہے حدیث منئ داسې غلي غلي یئ ماته خو مفتي صیب ختم النبوت په موضوع هم پکې شته خاتم النبیین منئ ختم نبوت منئ خاتم الانبیاء منئ خبره یې منئ دا مدرسې ته راغلي یئ نن چې کور ته ځئ ځان سره وازه شی وړئ आज जब जा जब तुम घरों को जाओगे آج جب تم گھروں کو جاؤ گے آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو اپنے ساتھ اپنے دامن میں کیا کچھ ساتھ رہ کر جاؤ گے خالی بنا سائی امات یقین دے حضرت شیخ دامت برکات هم تشریف فرما دی دزمونږ د اکابرو او د او دزمونږ د مشایخو او د علماء دیوبند یو لوی ترجمان او د هغی ګدی مسند نشین د لوی پلار لوی زوی او تابعدار او خدمتګار او نائب او جانشین مونږ ته دلته موجود تشریف فرما دی انشاءالله انشاءالله آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو کوئی دامن خالی نهی جائے گا چونکه حدیث بیانومه په دې مې اول تپوس وکړو چې حدیث منئ که نه منئ. پندره بیست کال مخکې یوه یونیورسټۍ ته لاړم دې کال تللی وم بردان یونیورسټۍ ته هغې ښه ښکلی پروګرام و دې نه مخکې تیر کال بټخیلې یونیورسټۍ ته تللی وم هغې ډیر شاندار ماحول و دینی ماحول دی شکر دی یو شل کاله یا پنځلس کاله اوس ماته وخت یاد نه دی یو بل یونیورسټۍ ته لاړم زه مدعو وم سټیج و داسې حال کې کورسۍ داسې پوڼیو په شان بره بره خېژي. زه یې دلته کېنولم لکه تهی استادان ناست دي. ما سره زما داعي ناست و، مشر ادارې. مخامخ صوفې پرتې وې، په هغې پروفیسران، استادان او ټیچران ناست و. مېلمانه هم وو، وروسته بیا سیسټم. نعت شروع شو، ما ته د ادارې ذمه دار وايي، مشر حقاني صیب ما له وایه، بله ګوزاره کوه چې بیان کوې بیا ګوزاره کوه، ګوزاره کوه، ګوزاره کوه. ما له ښه ده نو ما به څه وي؟ یو څه یو سړی هسې مېلمه شي چې هغه دې داسې کوه ته به یې ښه دي؟ ما له ښه دي؟ او پوه نه شوم دی څه وايي؟ بیا راته وایي جګړه چې جوړه نه شي، فساد را نه شي، داسې بیان نه وشي چې ته او زه بیا سبا په جیل کې او حوالات کې پراته یو. دلته ماته هم شاټ ولګېدو. دا څه وايي؟ ځکه مې وې چې خدای ظالمه چې زه دې بللم ما ته به دې ویلي و چې حالات ټیک نه دي، تا به راته ویلي و چې داسې حالات خراب دي بریف مې به درته کړی و یا به که حالات خراب و زه به دې بند کړی وم راتلم به نه او که اوس په ما خپه یې ګاډه شته راته وویل ځه په مخه دې هغه تللی به یم بس کیسه ختمه. خدای ظالم ته چې گزاره کوا اول زما بریف هو کا مسله سره سړی داسې ویخ نو گزارا کرو گزارا گزارا بکے ہم لوگ تعلیم یافتہ ہیں گریجویٹ ہیں جب علماء سے ملتے ہیں ټاپ مشران استادان دي او دوی چې کله کلاسونو ته ځي که د ساینس پیرډ وي، که جغرافیې پیرډ وي، که د تاریخ پیرډ وي، که د زراعت پیرډ وي، که د نور مختلف پیرډونه دي هغه پیرډونه وي هغه یې خپلې خپلې ادا کلاس کې خپل خپل کلاس کې علی الاعلان ډنکې کې چوټ او په بانګ کې بدهل وايي الله کې قرآن کو مانتې هې نبي کې فرمان کو نهي مانتې هې. کفر دی کنه دی خبرې هم نه کوئ یاره داسې کمزوره خلک ما نه دی لیدلي یو سړی وایي د الله قرآن منم د پیغمبر فرمان نه منم دا کفر دی که نه دی کافر ورته تا کافر ټکی د پخلې نه راولم چې غلط فهمي هم کېدای شي کفر دی که نه دی نو ما ورته هغه اس مرته اس مرته اس مرته ما ورته وی هغه راته وې وائي دا خلق منکرين حديث دې نن يو استاذ مشر که کلاس اسلاميات په پيرټ کې ويلې دې الله کې قران کو مانو نبي کې فرمان کو نه مانو حديث نبي کا فرمان احاديث کې ساري ايک هزار متداول مروج کتابې سياه سته بخاري ترمذي ابو داود مسلم دا ټول زټليات دي کذبات دي بکواسات دي خرافات دي مفتي صاحب کله کله میاشت کې داسې پروګرام جوړوه چې دې راوي خوا نه دي کنه نه په نه په نه په پښتو پیږي نه په اردو پیږي ما خدوانه چې به روان دي خلکا اے خلکا داسې خرافات او بکواسات چې کوم سره د خلینو وباسي هغه سره ایمان شته په زور ایماندار دی ماته وی وای حقانی سے ما روایت وای دا چې حدیث ذکر نه وکي حدیث کتاب حواله ورنه کی پیغمبر د حدیثونو کتابونو نوم نه واخلې ورنه جھگڑا بن جائے گا فساد برپا ہو جائے گا خون بہ جائے گا قتل و غارت ہو جائے گی تو بھی جیل میں ہوگا میں بھی جیل میں ہوں گا ما سره کې وې شکر دې الحمدلله چې موضوع دې راکړه زه په سټیج رالم الله پاک زما زړه ته دغه آیت واچولو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوه خلقا زما پیغمبر چې تا ته کوم شی حکم هدایت، سبق، احکام، مسائل، مونځ، زکات، حج، جنازه، زندګي، شب و روز، معاشیات، عدالت، وزارت، حکومت، سیاست، خلوت، جلوت، وحدت، کثرت، احکام، مسائل، علای امدلکای، فخذوه ان کو داتو سه پکړ لو وما نهاکم عنه او کوم سیز نه چې ما پیغمبر تا منې کای فنتهو کټ جاو مټ جاو ګردن کټوا دو لیکن پیغمبر کې فرمان سه بال برابر بی بغاوت نا کرنا دا د چا حکم ده د چا حکم ده ما ورته وی مارے ایک علمی کتاب ہے دوسری اپنی کتاب ہے قرآن علم ہے نبی عمل ہے قرآن متن ہے نبی شرح ہے قرآن عنوان ہے نبی مضمون ہے قرآن مسلک ہے نبی سالک ہے قرآن ہدایت ہے نبی حادی ہے قرآن امانت ہے نبی امین ہے قرآن رحمت ہے نبی رحمت اللہ عالمین ہے قرآن کلام اللہ نبی کلیم اللہ قرآن نور ہے اور نبی سرا جمنی را ہے بولو سبحان اللہ جب تک اس کائنات پر رب کا قرآن موجود ہے نبی کا فرمان بھی موجود ہے کٹ جائیں گے مٹ جائیں گے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں گے لیکن پیارے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے کائنات کا بدترین مرتد اور کافر ہے چکے کہ کافر ہے ملے جو نبی کی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے یو کاس اچت اچتنا کو ملے جو نبی کی حدیث کو مانتے ہیں نبی کے فرمان کو مانتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں سب مجمع نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پہلی صف میں تیرہ پروفیسر نے ہاتھ کھڑے کر کے نبوت کے حدیث کو تسلیم کر لیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمائی داسې دور کې چې کله زما امت کې فساد الحاد زندقه وي بې دیني وي اوریاني وي بغاوت ډمتوب قتلونه ماشومان اوچتول ماشومان اوچتول اغوا کول بیا قتل کول توبه بنه داسې ګنده ماحول کې یو مفتي صیب مدرسه روانه کړي او د هغه مهربان او شفیق پلار د هغې سرپرستي کوي، زموږ داسې مشایخو په شان قدم قدم په ورسره ولاړ او پوره ملاتړ ورسره کوي او داسې غیور مسلمانان دې پروګرام ته راځي او نن پروګرام باندې خوشحال یي، خوشحال یئ که خپه یئ؟ پيغمبر صلی الله عليه وسلم فرمايي، په داسې دور کې چې چا زما يو سنت را ژوندی کړو، من تمسک بسنتي، راتګ سنت دی، نشست سنت دی، کول بيان کول سنت دی، اورېدل سنت دی، غوږ کېښودل سنت دی، دشيخ په شان ښکلي عالمانو چهرې ته کتل سنت دی، کور نه راغلی يو يو قدم دې سنت دی، چې بياځې يو يو قدم دې سنت دی، يوه يوه ساه اخيستل دې سنت دی، یو یو منٹ سیکنڈ سنت دے لوگو لمحہ لمحہ سنت ہے اور گھڑا گھڑی گھڑی سنت ہے اور یو یو سیکنڈ پدی محفل کے ناستہ سنت دے فلاح اجر و میت شہید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دو یو یو سنت پا بدل کے یو یو قدم پا بدل کے یو یو نظر پا بدل کے یو یو لمحے پا بدل کے یو یو سیکنڈ پا بدل کے یو یو اڑخ بدلولو پا بدل کے یوے یوے زاویے پا بدل کے فلاح اجر و میت شہید پيغمبر صلی الله علیه وسلم فرمايي چې چا زما دوه حدیثونه واورېدل ورته یاد شول یا ورته یاد نشول عمل یې پې وکړو یا عمل پې نه وکړو معنی ورته ورتله یا نه ورتله پښتو کې یې واورېدله اردو کې یې واورېدل یا په عربي کې یې واورېدل حدیثین اثنین حدیثونه حدیثین حضرت ناس دی دوه حدیثونه اثنین دوه دوه دوه حدیثونه تاکید د تکرار نه دی پيغمبر صلی الله عليه وسلم په دې امت شفيق دی پيغمبر امت ته تحفه ورکوي خلقه ټول بخاري ترمذي ابوداود مسلم صحيح سته او ايک هزار متداول کتابونه د حديثونو تاسو د رسائي او د دست ترس نه ډير لرې دي پيغمبر فرمايي پيغمبر فرمايي چې چا زما دوه حديثونه واوريدل دعا د څه نه وردل چار دام به وو او که نه وو نیت یې وو که نه وو اخلاص یې وو که نه وو مخ په خانه کعبه وو او که نه وو همدې غرض ته راغلی وو که تماشې ته راغلی وو سمع میری دو حدیثې سن لی اثنین دعا حدیثین دعا فقط دعا صرف دعا نن ورځ کې په دې لمحې کې د پیغمبر عنایت او د الله فضل و کرم بخشش او رحمت وګوره دو حدیث پا بدل که جس نے سن لیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو حدیثوں کے سننے کے بدلے میں ساٹھ سال کے شب و روز کے دن رات کے نہار کے لمحے لمحے کے چوبیس گھنٹوں کے ساٹھ سال کے عبادت مقبولہ کا اجر و ثواب اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے دا د مدرسې تحفه ده قبول ده کنه قبلوي کنه قبلوي په زور قبلوي کنه قبلوي خدا پاکا موږ د حضرت شیخ مخ کې تاسو را وعده کو چې ته په موږ دومره مهربان زموږ پیغمبر دومره مهربان ان شاء الله کټ جائیں گے مٹ جائیں گے جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے لیکن پیغمبر کا برغ جھنڈا نہیں چھوڑیں گے وعدہ دا مدرسه هم دا ختم نبوت هم دی الیکشن هم دی یو خبره کوم بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا سه مدرسه جوړ شو پیغمبر خپل محتمم پیغمبر خپل ناسم پیغمبر خپل خادم پیغمبر خپل شیخ الحدیث پیغمبر پر صاحب القرآن پیغمبر چندہ لینے والا بھی اور چندہ دینے والا بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل ټول انتظام خپل لاس کې مدرسه جوړه شو او بیا اتیا طالبان دي پکې کشران مشران ټول دوه طالبانو پکې داخله واخیسته، یو طالب عمر اټایس سال دی او بل طالب علم عمر چالیس سال دی او دوی ته وایه د یوې بچي مې سبق وایي که نو سې مې وایي ماته وایه ما دپاره لویه ذخیره ده ته به خپل قبر ته ځې. وسعتونه برکتونه ورکړي هغه سنت که یو ورځ د پاره دی په مونږ خدای ادا کوي لګیا دی وایي سبحان الله مونږ ته خدای پکې برخه راکړه یو طالب پکې داخل شو نابینا دی ړوند دی معذور دی تاسو ته حافظ سی وایي چې کوم ړوند یا غافظ نه خامخا ته د عوامو غلط تعبیر دی نو هغه پر حفظ ته راغلو داخل شو نابینا وو اوس ډیر ډول یې داسې بې ډوله شان ته باډي هم داسې بې ډوله شان ته معذوره قرآن سبق ته شروع کو په اوله ورځ کې خټ ټیټ سبق یې یاد کو دومره زاغې نه خو پنځمه ورځ د هغې نه خو چې میاشت تېره شوه، طالبان، استادان او د ګاونډیانو ورسره ملګري نمازیان ورپسې ګرځېدل مسجد نبوي کې چې موږ دې طالب نه سبق اورو، سبق یې ورله خوند ورکولو، قرائت او تجوید او لب و لهجه او صفات حروف او مخارج کې پوره راروان و، په مدرسې کې اول نمبر. لیکن چونکه نابینا و سا داسې بدن ډیر ډوله برابر نه و چې روټۍ ته به کینستل و وړو طالبانو به تنګولو پلیټ به پروت و ده به نورۍ په کې لړله نو دې بل خوا به طالب هغه پلیټ ته تیو تختولو ده روغې غریب نورۍ په داسې درۍ یا تولۍ باندې اړوله رااړوله. بل به داسې کول، چا به لمن نه رانیوله او چا خپې نه رانیوله او چا به لاس نه، یو تماشه جوړه وه. یو مقتدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغله، استاد جي وایه، وایي دا طالب په موږ ډېر ګران دی، خو ډېر د طالبانو نښه ده، ډېرې تنګۍ. زه دا غواړم چې ده ته خادم وګورم چې سنبالی یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه شو وایي ډېره ښه ده ملګری ورته وګوره هغه لاړو د ښه خاندان ښه تعلیم یافته او ښه عقلمنده ښه دانا ښه هوښیاره ښه خدمتګاره وفاداره وفاشیاره او هم مزاجه جنۍ ورته ولیدله او ده ته یې په نکاح کې ورکړه کور يې هم ورته کواټر يې هم برابر کړو اوس خپله ښځه يې وړي سبق ته يې کېنوي او بيا يې راولي مزې شوې سبق يې هم پوره کړو قرآن يې حفظ مکمل کړو نور سبق يې شروع کړو بچي يې پيدا شول دوه بچي د آس د آفتاب او ماهتاب په شان روښانه ځلېدل لیکن دا ښځه اصلا یهودنه وه يهودنې ښځې سره نکاح د مسلمان جائز دی اهل کتاب دي خو شرطونه پکې دي ضابطې پکې دي ا د دې وخت نه دي یو ورځ بروټي ناس دي نو دا ښځې ته شرارت يهودیت والا هغه رګ پرګ اٹھي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم داسې بې تولو بې ډوله واغیستلو او بې دبی اوکه همدې طالب علم همدې خاوند دې نابینا چې د خپلې ګرانې او محبوبې وفادارې خدمتګارې هم مزاجه هم خیاله او ډېره هوښیاره د هغې خولې نه دا خبره ووتله وایي دا څه وایې هغې وایي ما خو دا مطلب وایي ته خه څه نه نه تا څه بې توله خبرو که پیغمبر په شان کې ګستاهی وکړه نه نه ما نه ده کړې ما دا مطلب وو. کیسه لاړه ختمه شوه لیکن اندر کې اور بل و چې رات کو یو دن کو ازلی شرایط یعنی لس ورځې بیا هغه لس ورځې هغه نه پس بیا روي دانګل او بیا ګستاخی او بیا ادبی الټه پلټه کنځلې او بی حیايي ده واورېدلې ده ورته وې دا څه وايې دا څه وايې نو ښځه ورته وايي ته نه يې پوه شوې زما مطلب دا و زما مراد دا و زما هدف دا و ما دا غرض نه دی کوم تا په زړه کې نيولی دا نه دی نه دی نه دی سړی غلی شو. او فیصله وکړه اگر اس کے بعد میری اس محبوبہ نے میری پیاری بیوی نے میری خدمتگار وفادار جانسار اور جانسپار اہلیہ نے میرے پیارے پیغمبر کی گفتگی کی تو جہنم پہنچاؤں گا نہیں چھوڑوں گا فیصلے ہوگا اخو اغم پخی یہودنا وا اغوی اغیوی چھ دوزے لوگوں میں گستاخی ہوں کا اوس به الاعلان کلم کلا به بانګ دهل لوی تقریر به کوم او د پیغمبر په شان کې به ګستاخی کوم صلی الله علیه وسلم سوره دې پس بیا هغه خاطه شروع شو اوس لوی تقریر دی او بیان دی د پیغمبر د عقاید او د پیغمبر د سیرت او د پیغمبر د خلوت او د پیغمبر د قران د پیغمبر د اسلام بی ادبی او ګستاخي او نفرماني او ګنده عزایم او ګنده ارادې او ګنده کنځلې اوریانې بربنډې خبرې دا سړي چې خبرې واورېدلې غږ یې ورته نه وکړو خاموش پاسېدلو او دې بل خوا لاړو روانو اخوا بل خوا راواوړېدلو هلته وړوکې شان د سپر جوړ و د کجورو د پاڼو هلته یې تبرګی مخکې نه کېښودلی و خپل د سټایل سره برابر اته برګه يې په ترخ کې کېښودلو او را روان شو، نېغ ورته رالو، د دې ښه ده هغه ګنده تقرير روان دی، اه ګستاخانه، اه بېدابانه، اه ادم، ادم، منحوس، اه من، غليظ تقرير دی ورته ودرېدو او سوچ پرې کوي، ښځه ورته يې ته ولې ولاړې او سوچونه کوې، اوس نن زما پوره واوره، ده اندازه لګوله چې زه په دې ګوزار وکړم، ما سترګې نشته چې زما وار خطا لاړ نه شي او نېغه ده جهنم ته ورسوم، اواز ته یې غوږ کېښودلی دی، سټایل یې معلوموي، ناسته ده، که ولاړه ده، که پرته ده، که په اړخ ده، که الټه ده او که سمه ده، چې ګوزار پرې وکړم، چې اول ګوزار مې کار وکړي او زما ګوزار خطا لاړ نه شي، سوچونو کې ولاړ، د اواز ده، اواز د انداز نه، اواز د لب و لهجې نه، دویم ډیر اقدام نه پس زم پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم حال به ورکوم خبر به ورکوم ما خو اجازت نه غشتلی ما خبر کړی نه او ما اقدام وکړو دومه خبر دا چې ما قدم واغشتو زما دو بچی دی بی موره پاتې شول دا غي بس کېږي او درې مدا چې الله پاک بدمام سره سکی راضی دی که ناراضه دی دی دې ځای نه روان شو، وینو نه ډک دی، کپړې یې ډکې، بدن یې د وینو نه ډک او پیغمبر کور ته چې نږدې شو، هلته حضرت جبرائیل راورسېدلو او پیغمبر ته یې ووې، زما محبوب بنده دا روان دی، ستا وفادار دی، جانثار دی، عاشق زار دی او ډېر زیات مخلص ملګری دی، نو زما پیغمبره د ده قدر وکړه، د ده احترام وکړه، د ده اکرام وکړه، زما سلام ورته ووایه، زما پیغام ورته واوروه، دې نه پس پېغمبر ورته ووې چې الله پاک سلام درته وايي او د الله پاک پېغام دا دی چې تا څه کړي دي، دا د ايمان د جرئت او د ختم نبوت سره محبت تقاضه ده او درېمه دا ده د بچو غم مه کوه تربيت او پرورش به زه خپله د دې انتظام کوم او څلورمه دا جب تمه جب تمهاري موت که وقت آئېګا تختہ دار پہ چڑھ جائیں گے جسم کے چیترے اڑا دیں گے لیکن پیارے پیغمبر کے ختم نبوت اور اللہ کے قرآن نبی آخر الزمان کی جھولی اور مدرسے کا دامن نہیں چھوڑیں گے وعدہ دا وعدہ دا دا مدرسه به آبادو خپل ماشومان رالېږئ که د زنانو سیستم روان دی هلته هم لېږئ او دوهمه خبر دا چې خپل زکات عشر صدقه دلته راړئ او درېمه دا الکشن راغلی دی چېرته د میت جنډه ولاړئ دا زما د پیغمبر جنډه ده هم د د دین پنیاد هغه په د دین په بنیاد د هغه ملګرتیا به کوو ان شاء الله کوو به که به نه کوو کوو به که به نه کوو برادري مه ختموئ دوستانه مه ختموئ، جګړې مه جوړوئ، یارانه مه ختموئ، رشته مه ختموئ، ګاډو کې ګرځئ ورسره، ټانګو کې ورسره ګرځئ، جلوسونو کې ورسره ګرځئ، هېڅ پابندي نشته او بیا چې چېرته روټۍ، ښه مزدار روټۍ وخورئ، په خوند او بسم الله سره او چې کله لاسونه غوړ پاکوئ، داسې په ږیرې، په برېتونو او په زړه کې وایئ، مال موذي بدست غازي. دا جهاد دی او چې هلته ځې چې کله ووټ لګی دی بل خو ورته وایې ته ستا یم غم مه کوه چې اندر لاړ شې د الله یې یې که نه وها موټ وها وها ووټ پر جب هم مهر لګاېن ګې تو الله هی کې لې لګاېن ګې رسول الله صلی الله علیه وسلم هی کې لې لګاېن ګې که دا علما نه وای دا پاکستان به سوره دې سو کال مخکې تباه شو اوس خو سمه تباهی دا یو د جمعیت علما اسلام دې چھ پورا ورطا بریک لگو لے دے اور دا کو حمالی ورطا جوڑ شوے دے اور دا دا گندہ سے علاب تو رکاور دے انشاءاللہ اگر تم لوگوں نے مدارس کی سرپرستی کی علماء کا تعاون کیا ان کے اسلام کے جھنڈے تو لڑایا اور آگے بڑھتے گئے تو پاکستان کی پارلیمنٹ پر پاکستان کی عدلیہ پر پاکستان کی فوج پر پاکستان کے چوک چوک که تاسو تعاون نه وای دا ګلشن به نه و او که تاسو نه وای موږ ته د شیخ سرپرستی نن نه شوای حاصلیدلی دا ټول د مدرسې برکت دی او که نه دی لهذا د دی خو موږ د ستربنی هم وکړه او تاسو ورته سیرې میرې هم راوړی زه تاسو ټولو ته سیره اچوم مفتو کې قبلوی یې په زوره قبلوی یې رزق حلال غواړی. عزت و کمال غواړی دنیا میں اپنا گھر امن کا گہوارا اور جنت کا نمونہ چاہتے ہو غواړی کنه غواړی لہذا سہار اور بیگا دا شیخ په اجازت سوره قریش شروع کړي شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده دا وظیفه به همیشه ور کوله یو ځل د حضرت شیخ والد صاحب دا نور الله مرقده کمزور انسانو اوس او د انکسار مجموعه شیخ الحدیث د مولانا عبدالحق صاحب عاشق زار جانثار وفادار دوزانو ورته ناست و مدرسې مشکلات دي او وظیفه مولانا عبدالحق رحمه الله ورته وفرمایل سورت قریش به ما اول کې ده سورت قریش وایم حقانیه د هغې برکت دی سورت قریش وایم درې ځله پارلیمنټ ته لاړم سورت قریش وایم لوی کثیر تعداد کې طلبه او مجمع ده اوس دې وخت کې پندره سوه کسان هر کال د حقانې نه فارغېږي. مولانا ورته ووې، دا زما هم عمل دې، دا تاسو شروع کړئ. مولانا مفتې محمود، شیخ القرآن غلام الله خان او قاري سید الرحمن د پنډۍ والا دوې ورته راغلې و، مولانا دا وظیفه ورته شروع کړه. هغه وې، د حقانې چې ګورئ، د دې وظیفې برکت دې او چې ما شروع کړه، ابو هریره، د دې سورت برکت دې، هغه سورة قریش دې، لإیلاف قریشن. او سرکاري افسرانو نه آمنهم زه الله پاک زه الله پاک به تاسو ټول په خپل امن لمن کې کېنوم وایو سبحان الله سهار مونځ نه پس اولس ځله هر ځل ورسره بسم الله الرحمن الرحیم او د ماښام مونځ نه پس اولس ځله هر ځل ورسره بسم الله الرحمن الرحیم مونږ ټول ته حضرت ناس دی حضرت شیخ اجازت کړو تاسو ټول ته اجازت دی د مدرسې طرف نه دا تحفه قبول کړئ